aqui, filha? Tá filmando? Sim. Olá pessoal, aqui é Marcos Nix e esse aqui é meu pai. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos mostrar a gente abrindo um baú. Lá no Clash. No Clash Royale. Né. Que baú que é, filha? É, vários baús, né? Não, nós vamos abrir o baú especial, o super baú do... mágico do relâmpago. Não? É, eles. Que tem o. Qual é o nome mesmo? Ah, tem o baú do rei. Quer dizer, tem o, tem o baú do relâmpago, daí tem um tá saiozinho. Tá desse, aqui, pessoal. Desse baúzinho aí só tem uma diferença. Tem é. o dobro daquele negócio lá do baú relâmpago, Vamos lá abrir para o baúzinho de prata. Agora vamos lá pessoal, é o baú da missão, é o mega baú do relâmpago. Vamos ver pessoal. Esse... Tem raiz de família. É, tem as raiz também. Ó. 8 de 8 raiz. 7 mil de ouro. Hum. Vamos lá espírito de fogo, esqueletinho. Está dentro do cartão que a gente não Bola usa. De Eletrocomputadores. Por que né? né? A cura. Nível 10. Ó, a gente tem luta, opa! O Mago de Gelo. Ah, o Mega Cavadeiro, tá bom. Ah, ele é bom. Vou levar pro nível 11, se eu não me engano. Ah, tá longe ainda. É que eu doei com, com o pessoal. Agora vamos lá, filho. Qual que eu vou trocar? Qual que eu vou trocar? Eu preciso... O Tornado eu não uso. A também não uso. sei que é bom. Não, tá. Ai. todos os raios na. A bruxa, é bom, filha. A bruxa é bom. Agora tem mais quatro raios. Qual que nós vamos trocar, filha? Hum, ah. esqueletinho? Não, carta comum é bobagem. Eu vou aqui, vai que eu pego o gigante que eu tô querendo mudar o nível dele. Hum, hum. É mosquiteira. É mosquiteira. Ai, ai, ai. Ai, mas eu nunca sei só tem um raio. Cabana, meu já tá nível máximo. O último raio vai pra ela, filho, porque não tem o que fazer, chat. Tá bom, porta. Ai, pai, se eu tivesse colocado lá, você é iria ganhar mais um. É isso aí, pessoal, abrimos o melhor baú do Clash Royale. Ah, porque. Deixa eu ah. aproveitar e coletar essa recompensa aqui. E a próxima vez. Coletar outra aqui, tá porque senão vai durar um nosso tempo. Eu deixei pra, pra abrir ele aqui. É isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Ficou aí até agora? Já deixa o seu joinha. E pra finalizar, vamos pra uma partidinha, né, filha? É. Compartilhe com seus contatos. Vamos lá. Esse aqui é o meu deck, pessoal. Meu deck principal. Vamos lá. na ranqueada para ver o que, que a gente consegue. Deixa eu diminuir um pouco o tamanho aqui. Pra gente poder ver o que o inimigo tá, tá lançando na carta. Deixa eu tentar. Meu filho tá... Caramba. Vamos lá, peguei um nível 12, mas pra estar aqui o cara... Demorou um século pra entrar na partida. Né? Não sei lá. Né? Eu acho que eu seria... Eu acho que eu quero atualizar só... Aqui. Olha lá, filho, vamos Ai, ver lá. Um tatu vivo? Deixa eu colocar minha cabaninha aqui. Deixa eu puxar a foto pra baixo. É. Eu não sei sabia, mas eu sempre faço uma gracinha de ficar com ah, um, um dedo ah, girando a fotinha. Eu sempre uma gracinha. tinha um martão, tá é isso? Um é, esqueletinho, bárbaro, né, uma fúria, ó, parte do retorno, né? Não tem três feitiços pra... É, a fúria, regime aerológico, fúria, outro relâmpago. É isso? conseguir alguma coisa. Ah, vai. pessoal, que eu, eu acho que eu estou mais uma semana sem postar vídeo no nosso canal de Marisa. É porque com o celular deu uma bicadinha na tela, eu não consigo ver o que está passando na tela. Daí eu não consigo fazer nenhum som. Tipo, a gente não pode fazer isso de 10 segundos alguns segundos. Ah, pessoal, como demorou pra entrar aqui, então essa partida aqui eu já tava meio que condenada. Na hora que eu entrei na partida já tinha perdido a primeira coisa. É isso aí pessoal, gostou do vídeo? Deixa seu joinha aí e até a próxima pessoal. Dá tchau filho. Tchau pessoal. Se for novo, se inscreve no canal, compartilhe com seus contatos. E deixa um like e comente. <laughs> Tem que compartilhar com todas as suas redes sociais, hein? Eu acho que dá pra ir mais uma, né, filho? Mas perdemos, perdemos aquela lá? É. Ai, não, tá tudo. Deixa eu então tá um tatu. Pai, tem um tatu vivo lá no chão. Vamos lá, pessoal. Já pegamos o nível 3 e agora não vou ter mais a desculpa. Pai, vou tomar um. mas eu vou tomar água. Pera aí, filho. Vai. Lá pessoal, ver se a gente consegue o jogo de performance. Por enquanto o jogo está equilibrado. Deixa a performance dele vir. Arthur, o que, que você acha? Deixa eu preparar minha defesa aqui, se eu é vou fazer algum feitiço grande. ele tem a bola de fogo E até a próxima, pessoal. Dá beijinho pra Catófora. Se for novo no canal, se inscreve, dá aquele curto, deixa o joinha. E compartilhe com todos os seus contatos, com todos os seus sociais. Até a próxima, pessoal. Pai, eu já sabia, mas ele morando numa Vespa. Aí tá morando uma vespa. Ah, vamos lá. Vamos lá dentro pra gente se proteger dessa vespa. Pai, eu não sei sabia, mas um, um, uns dias atrás tinha uma vespa aqui